Moja kati ya stori kubwa za kimichezo siku ya leo ni kuhusiana na klabu ya Simba kutangaza kurejea tena kikosini kwa kiungo mshambuliaji kutokea Zambia Chama akitokea RS ya Morocco ambako alikwenda huko miezi mitano iliyopita. Chama itakumbukwa alijiunga na Simba mwaka 2018 na baadaye akaondoka mwaka jana 2021 kabla kurejea tena Simba na kutambulishwa rasmi hii leo, ambapo bango kubwa ambalo limetolewa na Simba linaonyesha likiwa na picha ya Chama linasomeka karibu nyumbani, yani welcome home. Chama anaondoka Simba Agosti 13, 2021 na kujiunga na klabu hiyo ya RS Berkane ya Morocco na sasa anarejea baada ya kudaiwa kushindwa kuzoea mazingira nchini Morocco. Nimezungumza na mwandishi wa habari na mtangazaji wa habari za kimichezo kutoka iotv na millardayo.com Ramadhani Mwelondo. Kubwa zaidi ni kutaka kujua rekodi za Chama. Je, Simba kumrudisha Chama wamepatia ama hawajapatia? Lakini je, rekodi zake akiwa Simba na hata rekodi zake akiwa Moroko kwa kipindi hiki kifupi zilikuwaje? Ramadhani Molondo ameonyesha ushirikiano mkubwa sana, na haya ndio majibu yake na uchambuzi mfupi kuhusiana na kurejea tena kikosini kwa Chama. Kuhusu taarifa za kurejea kwa Chama Msimbazi, ni habari njema kwa sababu ni mchezaji ambaye amefanya makubwa na ni mchezaji ambaye kipenzi cha wanasimba, lakini pia ni mchezaji ambaye ana umuhimu mkubwa sana katika kikosi cha Simba. Aliondoka kwa sababu Simba walikuwa hawana namna, kwa sababu Ares Belkano alitoa uh, dau kubwa la usajili, lakini pia walimpa mshahara zaidi, yani zaidi ya ongezeko la asilimia mia moja alikuwa analipwa Simba. So kwa mtu ambaye anatafuta maslahi ilikuwa ni rahisi kwenda, lakini kwa nini amekwama, ameamua kurudi? Uh, kwa mujibu wa mtu ambaye yuko Moroko, ambaye hakupenda jina lake litaje, niliwahi kuongea naye akaniambia kwamba shida kubwa alikutana nayo Chama uh, mazingira mageni, hajazoea mazingira ya Moroko, kwa sababu pia Belkani sio kama sehemu ambayo iko senta kama labda ilivyo Simba na Yanga ziko hapa Dar es Salaam, sehemu ambayo ni mji ambao mkuu wa kibiashara, na mizunguko, una yani una vitu vingi ambavyo mtu vinamfanya relax na kuzoea mazingira, lakini kwa Berkane ni safari kidogo, yani ni nje ya mji, labda tuseme pengine ni Casablanca ambao ndo kitovu cha mji, lakini wenyewe kule wako Berkane mbali kidogo na mji, kwa hiyo inawezekana ameshindwa kuadapt mazingira. Lakini kitu kingine ambacho kinasemwa sana na hata leo naambia chanzo changu cha uhakika, anasema kwamba shida ilianzia pale ambapo Chama ndo ni mchezaji most expensive player ambaye amenunuliwa na uh, RS Berkane na analipwa mshahara mkubwa sana, kitu ambacho inadaiwa kuwa wazawa hawakukipenda hicho kitu. E, wachezaji wa kizawa walikuwa hawajakipenda hicho kitu, kwa hiyo inadaiwa pia walikuwa wanamnyima ushirikiano na nini, na akawa hapati nafasi pia kwenye kikosi, kwa sababu kwa mujibu wa taarifa za chini kocha wa RS Berkane Florent Ibenge alikuwa anamkubali Chama lakini alikuwa anamuona hayuko sawa psychologically kumtumia mara kwa mara, hivyo akawa inapita mechi tatu nne hajacheza, wakati mwingine hata benchi ya kai Lakini mechi moja ya mwisho kucheza akiwa na RS Berkane alicheza kwa dakika kadhaa, lakini alifanikiwa kutoa assist na aliibuka man of the match, kwa maana mchezaji bora wa mchezo. Unaweza kuona uwezo wa Chama ambavyo ulivyo. So kurejea kwake Msimbazi ni kwamba anarudi sehemu ambayo ameizoea mazingira, anarudi sehemu ambayo ameshawaprove watu wanamwamini ndio hawana pressure, ndio maana tunaona usajili wake umekuwa mkubwa sana. Kila mtu anazungumza kitu ambacho anaona kinafaa Chama, ujua Chama kila mwana Simba anaamini ujua Chama umemaliza matatizo yote. Of course ya wamkumbuke Luis Jose Mixon kwa sababu sasa hivi kuna Pape Osman Sako ambaye inaonekana inaaminika kwa kiwango alichokionyesha kwenye Kombe la Mapinduzi, wanadiriki kusema wamepata replacement sahihi ya Luis Mixon Kwa hiyo kwa Chama walikuwa bado hajampata, kwa hiyo kurejea kwake ni faraja sana kwa wanasimba. Simba wamepatia kwa sababu umemrudisha mchezaji mahiri, mchezaji mwenye uwezo wa juu, mchezaji mwenye mchango mkubwa katika timu, mchezaji ambaye ana kiwango ambacho ana consistency, yani sio mchezaji ambaye anacheza leo vizuri kesho anapoyanga leo vizuri kesho anapoyanga mchezaji ambaye ana uwezo wa kucheza game kumi katika kiwango cha juu mfululizo. Ikitokea basi uh, yuko out of the form ni kwa muda mchache sana, tofauti na baadhi ya wachezaji ambao inawezekana labda wanacheza vizuri leo, baada ya siku mbili anani. kwa Simba ni uamuzi sahihi katika wakati sahihi japo kuna uwezekano mkubwa sana wanamkosa katika michuano. Sijajua kama sheria zimebadilika, lakini watamkosa katika michuano ya kimataifa kwa sababu tayari alishaitumikia RS Berkane katika michuano ya kombe la shirikisho. Kubwa kingine ni kwamba RS Berkane, Simba Sports wamepangwa kundi moja katika hatua ya makundi ya kombe la shirikisho Afrika. So ni good news kwa wanasimba, ni good news pia kwa Chama mwenyewe, anarudi katika empire yake aliyozoea. Tayari ameshajenga ufalme wake Simba, hana pressure sana tofauti na ilivyokuwa Moroko, alikuwa anahitaji kuprove watu wamwamini tena. Mimi ni Bakari Chijumba, mwenzangu ni Erin Tizadiei. Shukran sana kwa Ramadhani Mwelondo ambaye ametushambulia rekodi fupi kumhusu Chama.